aquí? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hace cosas que un ve más? ¿Cuál lo vos coge aquí? Um, vas a coger ahora que será, pero ¿cuál lo vos coge si vos voles así? ¡Se coge! ¡Tapón, tapón! Elihu Melford, ¿dónde está? Anyway, um, Melfort, Melford, un cómico, comediante. Vamos a hacer a mire un día. Okay, uh, well. Okay. And the name mata? Siyempre, Isai. Okay, all right. di ba na ba? I'm from. Oh, great. Ah, ba yung giwak sa koy ka ba? I'm from Mashopi. Si, Mashopi miss, na television. I'm from. Ah, great, all right. Ito, ito hobby na yachi, masyadanki. Experience sa akin, Pasko he, Elia Isenia. Ito, anto ba yung giwak Elia Isenia di ba television kisa? Na, pero parang gusto. Me, me gusta Ah, ok, wat gusta ora te canta. Great, great, great. Então, que que que que você espera? Você espera que um curso difícil, ora é de é tema bobaluar de banda, você espera um curso difícil o ela faz me, ou você pensa, wow, um core curso aqui. Mm, Deve ser, wow, me pôr cosa qui. Ok, bom, bom, bom. Então, Ah, vai ganhar eh, pintura, lesse pintura, of clay, um outro caminho. Uhum. Ah, isso aqui. Então, vou que seguir. Sim, Aham. Então, que é que Agora vou estar bezig com arte. Me dá sendo com snobo. Oh, great, great. Então, vou estar abrindo tiki, vou vou, então, vira uma span vira uma grande, para sobra. Vou estar vindo com snobo. Então, eu vou estar assim a dizer. Anto, eta, eta, duna, eta lagabu, que era happy, tá? Sim. Ok, bom, vou me dar aqui. Ah, tarde, aqui na, na Anne Então, muita mira, pouco bonita, um pouco pintura, mas é bonita mesmo, pero também uh, papier machê. Nós temos uh, a, a ah, eh, tarefa de uh, ah, bobaluarte Vou valorar, baluarte especial de banda bom. Então, aqui nós mira Enya e Senha, Elia e Senha, mas é great miss. Então, ah, vou ter de last, vou pôr um, ehm, clay também junto com ele. Maravilhoso. Sim, então, comba ex, ex, experimentar e, eh, e lesnar, e é taller de quatro dias aqui. Uma mãe experimenta duche. Aham. Uhum. gusta como pinta. Aham. Me gusta uma amassi e mata dobra. Aham. Kira um, me não kira um Ok, bom, vou pintar aqui. Ah, botou um cume, tem um padre em caba e sempre vou trabalhar na sali roupa e roupa bonita. Aqui não também, bah, um, se você for um rato, vai ser mais, mais bonito mesmo. E nós temos exemplo não que nós assinamos não com pune riba e. Pero bom mesmo se, ou por assim assim aqui, pero a boa assim los, fez, toc? Ah, Sim, para sobrar, botar echt master de boa obra. Akinamit mira ku nosotros no basan tela bomesas ko e tela na no supone nang promeriba e papel nang kubo poro corta nang mas mio to va eh, arreglar nang mas mas bonita un composición eta pas tu rende sa ta un composición tur na un de un pintura de un papel ta composición visa composición okay Um, kijk aqui não, naar wat materiaal bij Great. Great. En dan kijk maar eens. Tela. Oké. Okay. En dan verf. En dan is aqui Marker. Marker, sim. Esta roupa bonita. Essa aqui papai de um quadro mesmo, Tá? Esta echte roupa, roupa net. Roupa massa danke. Para participar também, aqui não bom? Ah, aqui na Anne Conrad. Ok? Zeg juffrouw Milan. Yeah, yes. Chocoi, não? Net. eu vou te seguir com ele, sobre vou falta essa aqui ainda, não? Vou ter que pensar um coloco, a coloco também, essa está e roupa great, miss Bota vai pôr chocoi também somewhere que atrás. Não ora. Juffrouw, nós je vou pôr também tem um número e e moda aqui. Juffrouw, nós tem mm, exposição novembro. Mm-hmm. Se turcos Boom. bom. Então mais de een na e na Casti Bible. Casti, sorry, Casti Barber. Casti Barber. Sim. Ah, Casti é Barber, Barber, Barber, Ok, anto novembre, anto tot mi moeten we in doen, natuurlijk invitationen. Se tu coisa vai bom, se nada, não maleza, nem nada do tussen. Oké, okay, bom? Tá bom, Ok, tá queda pendente. Oké. Ok. met de tres sepa bobakan. Toen ik kasi seguro, want toen zei me, ah, mi zat aqui. Abrir je vrouw? Sì, raga, io fra, io fra, ha mostrato, sta mostrando, boh. Ah, boh? No. Ah, aqui na Ani Kurak non sta? Anto, uh, after school? Kemen uh, Nostin Workshop, Fun Art organizza un workshop di Boba Luarte naar bandenbouw. Uh, Boba Luarte di bandenbouw. Dus uh, Isaki e eh, Expressa eh, Serapio. E vai, vai, vai, che vai museum, Cava? Ah, ma che eh, vale la pena papai, to? Che che papi sami? Ah, ma sì, eh, che vai? Sì, e compagni lì. Sì, no? Ok, anto, che che va? Vina. Sino? Chi lo va? Bisani. Oracle. È la tetra Oracle, poi tetra Oracle. Nel museo. Di Oracle. Sino? Pero ba't yung bisa? Pero ba't yung bisa? May kiba miri na? Sino? May takere? Nasa mira kay Oracle. Ano? Nasa mira. Pan Cosmas. Okay. Nasa mira ang... Cola. Dami siya. Dami. Nasa mira pola. No tienen <laughs> <laughs> que haber cola